هلو ایوری خوش اومدین به ویدیو جدید ابوالفضل ویکسینز هم میخوایم سری با هم چالش دبر بریم لول یک دیگه بابا چی بخوا حرف مف میزنی خب دو دو دو تا جونشون رفت دو... نه یکی جونشون رفت بابا چیه بابا داری چیز میگی؟ بکنم بیا اینجا شکار؟ چیه؟ بیا کنم بیا کنم مردی قشنگ تا پدی ها او نزدیک بوده اون طرف دوست داری بزنی؟ من محمد خب پس بزن سه سر پایین آماده Ugh. <laughs> نیما نیما نیما یه دقیقه میگه خب میگه نه نه نبی نبی نه نه نه آی ماما چه شده ما ماما چه شده ما از اول نه نه چه خود حواست تو جفت دو تا جون داره نه دیگه برنده مونده هنوز من من محکم ول بده نمیتونی من بیام الان ابوالفضل یه جون داره اوه اوه اوه حساسه کسی زیر نیما زیر نیما ششتا محمد برش کن دیگه سراسی زیاد خوبه آن اما زیر اشتباه میری آها آه محمد نگاه کنی ها خود تو هم محمد نیم توی تون حالت باشی بسی دو تا عوض کنی سری خب بازنده و بازنده خب دیگه مهدی مهدی باید با نیما بازی کنه تموم دو یک <laughs> یه جونه سر پایین چشم بزن سر پایین چشم بزن سر پایین چشم بزن یک مدی نیو مدی عوض کن تو مدی تو عوض کن مدی کجا ول میدی محمد تو راستای اینا ول بده اوه اوه نزدیک بود بود طرف نیما هم ول بدین دیگه خب برنده برنده شدی با برنده شدی خب. بیا جلو بیا جلو بیم بیا جلو نیما برنده چه حسی داری حس کی میرسی که تا اینجا ویدیو دیدین اگر از این ویدیو خوشتون میاد ویدیو like کنید و subscribe کنید زنگوله تیمیشن بزنید مرسی goodbye. خب مجازات طرف بازنده کیه؟ کلش می تو حوض خب بازنده جون چه حسی داره؟ باختن چه حسی داره؟ راست شو عجب راست قشنگ بشو قشنگ بشو داری یک باشو بگیم ده ثانی من دو یک بشو بشو داری یک زار دو زار سه زار چهار زار پنج زار شیش زار هفت زور هزار زور نو زور ده چه حسی داره خیلی سخت. خیلی حالا زگزاده ببین پول برنش انداختیم تو این آبه حالیش میشه آه ولی چه مدل موی بالی شد مدل مو تو برم خب یه چیزی نداری چه بگی نه یه چیزی نداری یه چیزی باید بگی like و subscribe نه دیگه Skal bygge side یک بیا vi. Det er to Pokémon. بیا اگر از این سب ویدیو خوشتون میاد ویدیو رو like کنید مرسی که تا ویدیو دیدید خداحافظ آه نه الان مانی مانی وایس برو خب برو نکنین نکنین وای دبه دبه واسه منه وای بنزین میخوام خب خب Arabian, Arabian.